Всех приветствую в этом ролике. Покажу уличную кормушку коз для сена и то, как ее сделать более-менее экономной. В расходе сена не по назначению. Полной экономии не будет, но значительную потерю сена остановить можно. Для этого нужно всего лишь забить 2-3 10-сантиметровые рейки поперек. Я все делаю из того, что есть, поэтому может и выглядит не очень, но функцию, которую я задаю, она выполняет, если есть возможность, то можно сделать и красиво, у кого какие возможности. А дальше просто смотрите. Подписывайтесь на канал, делитесь комментариями. Спасибо за просмотр.